Bem, acho que a barra tá limpa. Ele tá ali! Oh, droga! Você deve estar tá se perguntando como eu vim parar nessa situação. Então assiste o episódio 1, caramba! Mas se você já assistiu, então basicamente eu fiquei uns dias atrás daquela parede onde a Venaceia me deixou na cena pós-créditos do episódio 1. Agora vamos dar continuidade. Ah! ah, não! Aqui! Boa! Hey! Ai, caramba! Calma aí, eu não hum. quero dinheiro em sua troca. Só tô tentando te ajudar. Tá, claro. Se você quer me ajudar, então por que me trouxe aqui? Eles não vão me achar? Não, eles são bem cegos. Por ali! Oh, olha só, não é que é verdade. Prazer, meu nome é Jeff. Prazer, eu sou o Johnny. Por que você me salvou? Eu meio que tava na multidão, mas parei para pensar. Não faz sentido eu estar, tipo, te seguindo, nem sei o que você fez para estar sendo procurado. Quer dizer, se você tivesse feito algo sério, eles diriam o que é, né? Faz sentido. Agora me segue. Onde é que você tá me levando? A Pada. É a melhor padaria da região. Hum, tá bom. Por que, que você me trouxe aqui? É porque eu queria comer pão, não tomei café. Tudo bem, obrigado por tudo, mas acho que já vou para casa. Eles vão te achar, fica aqui. Não, não vão não. Olha ele! É só não. Eu avisei. Vem comigo. Essa é minha casa. Valeu, mas como é que eu me livro dessa situação? Gente, eu venho em paz. Obrigado pela contribuição de qualquer jeito. E aí? Ah, foi assustador. Putz. Ah. Oh, droga. Cala a boca! Johnny! Ah! Oh, nossa, eu tive um sonho estranho. Já não dissemos pra elas calar a boca? Ah! Valeu. Eu tenho um plano, cara. Sério? Qual? Você vai ver. Ei, ele tá ali! Vocês querem dinheiro, não é? Então toma. É pouco! É mesmo, mas olha ali. E o que que tem? Ah, já é Black Friday. Tudo pela metade do dobro. E os preços baixos até o inferno. É verdade! Mas eu só dou dinheiro se vocês pararem de perseguir meu amigo. Tá, beleza. Agora dá o dinheiro! Alguém aí quer farinha? Caramba! Foi isso que aconteceu. Então quer dizer que agora o nome do pássaro é Vinaceia? Exatamente.